السلام علیکم friends welcome to the great T V سوال یہ ہے کہ جانوروں سے زیادہ جنسی خواہشات کی آزادی ہونے کے باوجود یہ سب کیوں ذرا غور سے ملاحت کیجیے نچ پنجاب پر نچ منی کی بدنامی شیلا کی جوانی کریکٹر ڈیلا ہے اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹی وی چینل پر بے شرمی اور بے حیائی کے علاوہ کون سا کام ڈھنگ کا وقوع پذیر ہو رہا ہے صبح مارننگ شو میں آپ چھوٹی بچیوں سے ڈانس کروائیں ان کو کندیل بنائیں پھر ان کا قتل کریں اور پھر ان پہ ماتم کریں اور پھر ڈرامے بنا کر اس کو مادر ملت بنا دیں تمام ٹی وی چینل پر آج کی مشوقی فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ بھاگنے کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اور لباس تنگ سے تنگ اور چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے جس سے پاکستانی نوجوان نسل خواص باختہ اور بے حیا ہو گئی ہے چار روپے ننانوے پیسے لگے رہو ساری رات والے اشتہارات چلائیں ایسے شاندار اور اخلاق یافتہ اشتہارات جس پہ فون پہ بات کر کے لڑکے کے کان پر نشان بن جائے اور آپ شادی کو مشکل ترین کر کے گرل فرینڈ کو آسان بنا دیا ہے بے حیا اور بد اخلاق بنانے کے لیے میرے ملک کے ہی نوجوان آپ کو ملے تھے ساہر لوزی شاہستہ وادی اور وینا ملک سے آپ رمضان ٹرانسمیشن کروائیں فہد مصطفیٰ سے شرم اور حیا کا جنازہ نکلوائے اور یہ وکار زکا یہ وکار نہیں وکار زکام ہے جو پاکستانی نوجوان نسل کو ہو چکا ہے بچوں اور خواتین سے بے شرمی والے کام کروانے والے وکار زکا کو اب سر پر بیٹھے لفظ مولوی کو گالی بنا کر دین اسلام مذہب میڈیا اور شعبت سے باہر نکال دے حتیٰ کے تعلیمی اداروں سے اسے باہر نکال دے اور پھر انتظار کریں کہ حسن بصری یا امام بخاری جیسا پیدا ہو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا پاگلوں کے دیش کے باسی ہیں ریپ اور بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کو آڑ بنا کر اسلامی ملک میں لبرالزم کی بنیاد رکھیں اور جنسی ایجوکیشن کو نافذ کرنے کی ناکام کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ اس سے روک تھام ہو جائے گی اور یاد رکھیں جب تک آپ زنا کی سزا رجم اور سو کوڑے نہیں رکھیں گے اور شادی کو آسان اور زنا کو دشوار نہیں کریں گے اور حلال کو آرام دہ اور حرام کو مشکل ترین نہیں کریں گے تو اس ملک میں زینب جیسے واقعات مسلسل ہوتے رہیں گے بھائی نام اسلامی جمہوریہ ہے لیکن اسلام نے ایسی کوئی جمہوریت نہیں دی اللہ پاک ہی رحم کریں میرے پاس صرف اتنا تھا کہ اپنا پیغام آپ تک پہنچانا آپ آگے سمجھنا عمل کرنا اور شیئر کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے پھر بھی اللہ پاک سے رحم کی امید کرتے ہیں کہ خدا را ہماری میڈیا کو ہدایت نصیب فرما یہ لوگ پیسے کی آڑ میں پاگل ہو چکے ہیں نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں اور کتنی نئی زندگیاں برباد ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہیں اس پیغام کو سمجھے اور ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں خدا را اپنے لیے نہیں لیکن اپنے بچوں کے بارے میں ضرور سوچیے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا channel the great Ali T V کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں ہم ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے تھینکس فار واچنگ